Dzień dobry. E, wszystkiego najlepszego z okazji e, świąt wielkanocnych dla wszystkich moich przyjaciół. E, wszystkiego najlepszego, czyli radości przede wszystkim i wytchnienia, ale także możliwości rozpoczęcia wszystkiego na nowo, bo tym jest to święto przypadające na okres wiosny, aby przypominać, że można zacząć wszystko od początku. Więc tego właśnie życzę. Czymkolwiek Moim przyjaciołom może się wydawać to święto, czy będzie to zjawisko religijne, czy będzie to zjawisko obyczajowe, czy czysto kalendarzowe. Tak czy owak życzę radości, wytchnienia i nowego początku.